život brzo si zaminova, kad je odita ne vodi se potrošuva Skoro sme vo drugo vreme brak na vrata je Moj te drugari se srekni se oženile Desna raka davaš, jaske da dam se Zemi prsten da se znaje ke se zemi me So tebe jaske ja delam sudbina ta Srekna zvezda da ne vodi moj dnina ta angelčinjaka Ljubov ta je sila mog, tebe čuva deninog Koga milost ima me, sretno ke žive